Salom hammaga, bu Texnogo kanali. Bugun gaplashadigan obzorimiz Xbox Series S. pokoleniya Microsoft kompaniyasidan ishlab chiqarilgan Xbox'ni afzalliklarini hozirgi kunda aytib o'tib ketaman. ko'rib turganingizdek qo'limda xbox game pass ultimate degani bor e, bu подписка e, e, bir oylisi bor uch oylisi bor olti oylisi bor и bir yillisi bor qo'limdagi bir yillik buni man o'tgan yili sotib olganman o'zimga подпискасini sotib olganman buni eng katta afzalligi xbox game pass ultimate подписка sotib olsanglar 300 tadan oshiq o'yin bo'ladi bazasida и shu bazasida o'sha xohlagan o'yiningizni ishlashga to'g'risida bemalol и narxiga keladigan bo'lsak bir yilingizni hisobga oladigan bo'lsanglar oyiga chaqqanimizda o'ttiz uch mingdan to'g'ri kelyapti bu juda ham arzon и общий o'n ikki oylikni hisoblasak e, to'rt yuz ming so'mga o'n ikki sotib olasiz ichida uch yuzta o'yini bor и har oy 6 ta 7 o'yin o'yin beradi bu juda ham zo'r e, ssd NVMe m2 juda ham tuskarena bilan ishlaydi tez ishlaydi o'yinlarga juda ham tez kiradi shu tarzda hozir series smzani sizlarga necha sekundda yoqilishini sizlarga hozir ko'rsatamiz hozir xboximizni полный o'chirdi joystikdan ham bilsanglar bo'ladi uje yoqib o'tiribdi uje mana o'chdi xboximizni yoqamiz yondi yana sekinini ham qo'ydi yigirma uch sekundda yondi judayam zo'r bir minutga ham bormadi oldingi поколение игровой приставкаlar bir minut ikki minut uch minutga ham borardi даже kirganingizda kirganimizda загрузкасida to'rt besh minut vaqtdan ketardi hozir yonsini o'ziga yigirma uch sekund vaqt ketdi hozir mana hamma o'yinlarga kirib olamiz xboxda nima o'yinlar borligini ko'rayotgan bo'lsanglar eski o'yindan tortib yangi o'yingacha bitta zo'r men afzalligini aytib ketaman bu series s oxirgi paketini aytib ketdim undan oldingi versiyalar xbox one one x degan xbox uch yuz oltmishda bo'lardi endi e, ko'rib turganingizdek xbox uch yuz oltmish o'yinlarni ham o'ynaysiz to'rtta o'yinni o'ynay olasiz hozirgacha chiqayotgan o'yinlarni balki bundan oldingi 5 yil olti yil oldingi o'yinlarni ham o'yna juda ham zo'r mana ko'rib turganingizda mana assassin creed battle battlefieldlarni hamma kasb kasbi betmanda keyin crayslar bor eni o'yinlari dead spacelar esinglarda bo'lsa dishonoredlar bor ko'rib juda ham ko'p o'yinlar parkri besh falauta bor fable bor fifa yigirma ikki bor fifa yigirma ikki yaqinda qo'shdi game passga forza horizonlar bor gearslar bor gears hamma kastlari bor Hello'lar bor, Hellblade bor, Hitman'ni eslasanglar Hitman ham bor, Hitman 3 ta chasti ham bor, bitta Just Cause'lar bor, o'yinlarni qaranglar tolib juda ham ko'p mana bu o'yinni eslasanglar kerak medalov aribor bu uch yuz oltmishga chiqqan o'yin lekin serisiyasida ham o'yna olasizlar bemalol judayam ko'p o'yinlar xohlaganinglarni skachat qilasiz ko'rib turganinglardek mana bu galaktika qo'riqchilarini ko'rgan bo'lsanglar kerak marvelni muxlislar juda ko'p u kinolarni juda ko'p ko'rishadiyu mana shuni ham o'yini ham chiqazgan galaktika qo'riqchilari bu ham yaqinda chiqqan o'yin buni ham game qo'shib yuborishdi и мстители ham bor oxirgi qismi o'yini rostdan o'rtoqlar qancha o'yinlar bor juda ham ko'p o'yinlar game passda buni tugat o'ynab tugata olmaysiz, to'g'risi chunki nimaga desangiz har oy o'yin beradi ya'ni 6 oltita oltita o'yin beradi hozir sizlarga savol tug'ilishi mumkin game passda ham Xbox eksklyuziv o'yinlarni qo'shadimi desanglar, haqiqatan qo'shadi Xbox ga eksklyuziv o'yinlari mana hozirgi kunga chiqqan o'yinlari keyin bundan keyingi chiqadigan o'yinlar 2022 yil 2023 yil chiqadigan o'yinlar bor ko'rib turganingizdek bu eksklyuziv o'yinlarni nimadan ajratsanglar qayerdan ajratsanglar bo'ladi desanglar masalan, Halo helloga kiradigan bo'lsak Halo 2021 birinchi yil chiqqan tepasiga yozib qo'yadi qaysi kompaniyadan chiqqanligi xbox game studio bu eksklyuziv o'yin hisoblanadi faqatgina hello emas misol uchun e, gearsda bor gearsda ham e, gears beshida ham ikki ming yigirmanchi yil chiqqan bu ham xbox game studio game studioga tegishli xbox eksklyuziv o'yini hisoblanadi и buni hozir internetini e, besprovodnoy qilib ulab olgan bo'lsa besprovodnoy ham wi fi ishlaydi hozir sizlarga mana o'yinga kirib ko'rsatamiz qancha vaqtda загрузка qiladi o'rtoqlar mana o'yinga kirdi sekundomerni ham yoqib yubordim agarda internetinglar bo'lmasa e, o'zi internet orqali o'ynaladi sababi chunki game passni ko'rish kerak bazasini ko'rish kerak agar internetinglar bo'lmasa o'yinga kirmaydi umuman mana o'yinimizga ровно bir minutda уже kirdi o'rtoqlar bu haqiqatdan zo'r natija o'ynab ko'ryapman ko'rayotgan bo'lsangiz umuman degan narsani umuman ko'rmayapman ham sezmayapman ham judayam sirli ko'rib turganingizdek ishlash judayam tez Yeah, bitch, that's it. mana hozir sizlarga FIFA 22 ni ko'rsatamiz oxirgi futbolni qancha vaqtda kirishini FIFA 22 ga hozir kirdi hozir Batman o'yiniga to загрузкasi bilan o'yinga kirguncha 1 minut vaqt ketdi, lekin hozir o'zida o'yinga kirishini o'ziga 15 sekund vaqt ketdi ko'rgan bo'lsanglar. qirq sakkiz sekundga o'rtoqlar kiryapti o'yinga Приглашаем вас на футбол и говорим привет со встречного стадиона Сан-Сиро, где матч вместе с вами. Как всегда, сегодня буду я, Георгий Черданцев, и мой коллега Константин Гей. Итальянская серия А. Вашему вниманию в прямом эфире. Пробить! Оливье Жиру. Joystickni o'ziga ham обновление keladi sababi har xil o'yinlar chiqqandan keyin e, har xil vibratsiyalar qo'shiladi hammaga xayr bu texnogo kanalida keyingi videolargacha ko'rishguncha